Hi everyone, my name is Mikiko and I come from Japan in Asia. Bonjour à tous, je m'appelle Eisatou, je viens du Niger en Afrique. Hola a todos, mi nombre es Luis y vengo de Uruguay en América del Sur. We are members of the Committee on the Rights of the Child and I am the chair of the committee. This committee gathers 18 experts in children's rights who come from all over the world and meet regularly three times a year. Nous discutons de la manière dont les droits des enfants sont promus dans chaque pays qui a accepté la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette convention vise à protéger les droits humains de tous les enfants dans ce pays. Luego miramos los informes de los países y a la luz de las revisiones hacemos recomendaciones a sus gobiernos sobre cómo pueden mejorar los derechos del niño en sus países. This message is for all children to tell you that you are rights holders and that your rights should be protected by your countries. You also have the right to voice your concerns on the situation of children's rights in your country. Lorsque nous discutons des droits de l'enfant dans votre pays, il est très important pour nous de vous écouter, d'entendre vos points de vue, vos expériences, vos préoccupations et vos idées sur ce qui peut être fait pour améliorer votre situation et celle de vos camarades qui n'ont pas eu la chance d'y participer. Nous vous encourageons à nous dire ce que vous pensez de la situation des droits de l'enfant dans votre pays. Por eso los invitamos a que expresen abiertamente los que les preocupan, como la salud mental, la violencia, el medio ambiente, la educación o la salud. Pueden decidir cómo quieren expresar sus opiniones, enviándonos un informe escrito, generando un video, obra de arte, poemas o cualquier formato que te guste. This will help us, the committee, to make recommendations to your governments on how they can improve children's rights. We very much look forward to receiving your information and to hearing from you. Nous sommes impatients de vous entendre, de recevoir vos informations et de prendre vos commentaires en considération. Esperamos recibir su información y pronto tener noticias suyas. Thank you very much. Merci beaucoup. Muchas gracias.